ያደረግነው ጣና አንድ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ታንኳ ባህላዊ የሆነ ነባር የውሃ ላይ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ የኛ ብቻ የሆነ ሀብታችን ነው። ስለዚህ የራሳችን የሆኑ የቱሪዝም ሀብቶችን ተጠቅመን የቱሪስቱን ረዥም ጊዜ እየተዝናና ሊቆይ የሚችልበትን ሁኔታ መፍጠር ነው። እንግዲህ ለጥምቀት በርካታ ቱሪስት ወደ ጎንደር ይመጣል። በተመሳሳይ ለገና በዓል ደግሞ ገናን ለማክበር በርካታ ቱሪስት የውጭም የሀገር ውስጥም ላሊበላ ይሄዳል። ይሄ ቱሪስት ለምንድን ነው በቀጥታ የላሊበላንና የጥምቀት በዓል እንዳከበረው ወደ አገሩ የሚመለሰው? እንደዛ ከሚሆን ለምን ባህር ዳር ላይ ተጨማሪ ልዩ ልዩ ሁነቶችን በማዘጋጀት ረዥም ጊዜ እንዲቆየ የማድረጉ ስራ እንሰራ። ይህንን ውድድር ሳቢና ማራኪ ለማድረግና የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ወይም ደግሞ ረዥም ጊዜ እንዲቆይ ያመጣውን ሀብት ተገቢውን አገልግሎት እየሰጡ ገንዘቡን የመጠቀም ወይም ደግሞ ለሀገር ጥቅም አገልግሎት እንዲውል የማድረጉን ስራ ለመስራት ታስቦ የተዘጋጀ ነውና እንዳያችሁት ከአመት ዓመት እያደገ እየተሻሻለ ነው የመጣው። ተሳታፊው ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የነበረው በሀያ ምናምን ነበረ 2010 ላይ ስንጀምር ያደረግ ነው። ዘንድሮ ወደ 55 አካባቢ የታንኳ ተወዳዳሪ እሱም ቢሆን ቁጥሩን ገድበ ነው ነው ገድበ ነው ከዚህ በላይ ለመወዳደርም ለመሳተፍ ከፍተኛ ፍላጎት አለውና ከዚህ በተጨማሪ ተመልካቹም እንዳያችሁት ነው። የከተማው ሰው በብዛት መጥቶ ይህንን ውድድር ተመልክቷል። ሰው እንቅስቃሴ ወደነበረበት ተመልሶ ወደ ሀገራችን የሚመጣው ቱሪስት ይኖራል ብለን እንጠብቃለንና ያኔ በመላው ዓለም ያለ የኛ የከተማችን ተወላጆች የክልላችን ተወላጆች እና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ማንኛውም ቱሪስት መጥቶ ይህንን ትርኢት እንዲሳተፍ፣ እንዲመለከት፣ እንዲዝናና መጋበዝ እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። Where's he going?